denk dit een mooi liedje. Jukt het? Allee, ah, nou, goed spelen. Bisou. Allee. Oh, doe, spelen. Doe. Ja, attack. Attack. Nee, niet mooi, maar doe. Wat zei Ah, ik dacht al. Ja? Ja? Oh. Wat zei Ja. Ja. Ik ken me goed. Ik ken me goed. Ik ken me goed. We hebben... Warte. Ja. Oh. Ja. Ja. Mo. Oh. Au. Wat zeg je dat tegen elkaar? anderen? Zeg snel, voorspellen. Eraf gerold. daar is hem. Hey, oh, oh, oh, oh. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, Ja. Allee, een katsworp. Je ze bij haar nek, je trekt ze over. Zo niet. Dat is een zijwaartse bal. Dat is een kronkel. Wat? Wat een babet. Oh, <laughs> oh, oh, ik heb niks gedaan. Hé, hey, wat nu mooi. Hey, oh. Rustig. heb ik niks mee te maken. Ja. Nog. Je zit er, Nog een pakje. Een rustige zondagochtend. Zeg hoe lang wordt dat hij nog deren? <laughs> ik heb nog maar één minuut om mee te filmen. Toegang <laughs> wat? Ah wij? Wieso gaat het er lang mee gemakken? Wat is dat hé? Wat is dat hé? Van een zotte Ah nee. Oh ja, stamt ik heb mijn poort van achter. Dit zo. Het is gedaan. Oh, het dus niks. Dit is echt namelijk nog van. Voilà, wie zijn schoenen staan daar weer?